Proszę Państwa, ponad 2000 subskrypcji i z tej okazji chciałem Wam pokazać jaką furkę sobie kupiłem z e, hajsu na AdSense. Już nie chciałem być burżujem, już nie wziąłem z salonu, wziąłem dwuletni, trochę może niedomyty, ale jak wyjedzie z myjni to u, jak z reklamy, proszę Państwa. Obejrzymy go sobie od środka. Ja otworzyłem bramę, ale to za chwilę. Sobie wyjedziemy. Także proszę Państwa, dobra furka to jest tutaj tak. A to by to się coś nie popierdoliło? Ale, ale ja tu vloga. Dali jazda do swojego szrota, kurwa. Już. Już dobrze, proszę.